આ ટ્યુટોરીયલમાં તમારું ફરી સ્વાગત છે જેમાં આપણે do while લૂપ શીખીશું તેને do while સ્ટેટમેન્ટ પણ કહેવાય છે તમે તેને સ્ટેટમેન્ટ અથવા લૂપ કોઈ પણ રીતે બોલાવી શકો છો આનો પાયો while લૂપ સમાન છે જો કે શરત લૂપના અંતમાં ચકાસાય છે પ્રારંભમાં નહીં આપણી પાસે do છે આપણો બ્લોક કર્લી કૌંસોમાં છે અને while અંતમાં છે અને પછી શરત અહીં છે તો આ રહી શરત હવે હું એક નાનો પ્રોગ્રામ લખી રહી છું હું દરેક સમયે સંખ્યાઓની વૃદ્ધિ કરું અને દર લીટીએ ઇકો કરું જેવું મેં મારી વાઇલ લૂપમાં કર્યું છે હવે શરત જ્યારે સંખ્યા દસ સુધી પહોંચે હું ઈચ્છીશ કે નેમ નામની એક ચલ સંખ્યા બીજા નામમાં બદલાઈ જાય જ્યાં લૂપ સમાપ્ત થાય હું તે શરૂ કરવા લખીશ num 1 પછી હું લખીશ નામે એલેક્સ લૂપની શરત જે હું ઈચ્છું છું while નામે એલેક્સ જ્યાં સુધી નામે એલેક્સ છે આ લૂપ ફરશે તો ક્યાંક આ શરતમાં આપણે કહેવું પડશે કે નામને બિલીમાં બદલો અને પછી આ લૂપ ચાલુ નહીં રહે કારણ કે નામ એલેક્સ નહીં રહ્યું હવે આપણે ડુ લૂપમાં ઇફ સ્ટેટમેન્ટનો સમાવેશ કરીશું યાદ કરો કે તમે ઇફ સ્ટેટમેન્ટની અંદર ઇફ સ્ટેટમેન્ટ મૂકી શકો લૂપ્સની અંદર ઇફ સ્ટેટમેન્ટ મૂકી શકો લૂપ્સની અંદર લૂપ્સ મૂકી શકો અને તમારે આમાંથી જે કરવું હોય તેની કોઈ સીમા નથી જ્યાં સુધી તમારો કોડ બરાબર કાર્ય કરે અને યોગ્ય રીતે વહે છે અને તે અનંત સંખ્યા ઉત્પન્ન ન કરે ત્યાં સુધી બરાબર છે હવે આપણે લખીશું do પહેલા નંબરની વેલ્યુ ઇકો કરીએ લીટીને તોડવા તમે તેને સંક્ષિપ્ત HTML કોડ સાથે જોડી શકો છો અહીં હું લખું છું num જે num 1 સમાન છે પછી if statement if num greater than or equal to 10 તો ઇકો ન કરવું મારે નેમ બરાબર બિલી કરવું છે ચાલો હું સંક્ષેપ આપું યાદ કરો હું અહીં છગડીયા કૌંસ નથી વાપરતી કારણ કે મારી પાસે કોડ એક જ લીટીનો છે જે ઇફ સ્ટેટમેન્ટ પછી બ્લોકમાં જ અમલમાં મુકાશે તેથી મને માત્ર એક જ લીટીના કોડની જરૂર છે કારણ કે તે બરાબર દેખાય છે તો ચાલો હું સંક્ષેપ આપું કે મેં શું કર્યું મેં સંખ્યાને 1 થી સુયોજિત કરી આ મારી ચલ સંખ્યા નમ છે આ વધી શકે છે અને ઉપયોગકર્તાને ઇકો વડે દ્રશ્યમાન કરી શકાય છે મેં નેમ ઇક્વલ ટુ એલેક્સ સુયોજિત કરી દીધું છે આપણું ડુ શરૂ થયું છે નામ હજી એલેક્સ જ છે કોઈ શરત ન હોવાથી આ કોઈ પણ પરવા કર્યા વિના ચાલશે તો આપણે નંબરને ઇકો કરીશું જે છે 1 હવે આપણે તેમાં 1 વધારીને 2 કરીએ છીએ હવે આપણે કહીશું કે નંબર જે હમણાં 2 છે તે 10 કરતા વધુ કે સમાન હોય તો આને ચાલુ રાખવું તે નથી તો તેને તાળી દો તે નેમ ઇક્વલ ટુ એલેક્સ સાથે આગળ વધશે અને પછી ફરી પ્રોગ્રામની ટોચ ઉપર જશે આ હજી 2 જ છે મતલબ લૂપ કોડના બ્લોકમાં ફસાઈ ગઈ છે તે 2 ઇકો કરે છે તે એક ઉમેરશે અને ત્રણ કરશે અને પછી તે કહેશે શું ત્રણ દસ કરતા મોટો કે સમાન છે ના તે નથી તો નેમ બરાબર બિલી નથી થતું પણ તે બાકીનો કોડ ખતમ કરે છે નામ હજી એલેક્સ જ છે તો લૂપ હજી ચાલે છે અહીં તે જ્યાં સુધી 10 ન થાય ત્યાં સુધી ચાલશે પણ ઉપયોગકર્તા સમક્ષ 9 ઇકો થશે હવે નંબર 10 થશે ઇફ શરત સાચી થશે નેમ માં બિલી સુયોજિત થશે અને while શરતમાં એ એલેક્સ સમાન નથી તેથી while લૂપ સમાપ્ત થશે અને નીચેનો કોડ ચાલુ રહેશે તો ચાલો આ કોડ અમલમાં મૂકીએ આના ઉપર ક્લિક કરીએ બરાબર આપણને 1 2 3 થી લઈ 9 સુધી મળે છે સ્પષ્ટ રૂપે આપણી શરત પૂરી થઈ ગયેલ છે આપણું નેમ બિલી માં બદલાઈ ગયું છે આપણું નેમ હવે એલેક્સ રહ્યું નથી તેથી આપણી લૂપ અહીં સમાપ્ત થઈ છે હવે આઇએફ ને 11 થી બદલો અથવા તેને નમ ને 0 થી બદલો હવે આ કાર્ય કરતું નથી અને તમે જાણશો કે કેમ એમ આપણને 0 થી 9 મળે છે આનું કારણ તમારો શરૂઆતનો નંબર છે તે શું કરશે જેમ મેં પહેલા કહ્યું તે વર્તમાનના નંબરને એકો કરશે પછી તેમાં 1 નો વધારો કરશે અને પછી તેને if સ્ટેટમેન્ટમાં સરખામણી કરશે તો તમે જે જોઈ નથી શકતા તેની સાથે સરખામણી કરી રહ્યા છો જો તમે આની બદલે 11 કરો તમે તેને 11 સાથે સરખાવશો પછી બીલી વડે તેને બદલશે અને પછી તે લૂપને સમાપ્ત કરશે આપણે સંખ્યા 11 ને ક્યારેય નહીં જોઈ શકીએ તે માત્ર અંદરની સરખામણી છે જો આપણે તેને રિફ્રેશ કરીએ તો આપણે 1 થી 10 જોઈ શકીશું તો આ હતી do વ્હાઇલ લૂપ તેઓ ઘણા સમાન હોવા છતાં do વ્હાઇલ લૂપ જ્યારે તમે તર્કવાળા પ્રોગ્રામ ચલાવો છો ત્યારે while લૂપ કરતાં વધારે ઉપયોગી છે તે અમુક કિસ્સાઓમાં વધારે ઉપયોગી નીવડે છે તો આનો અભ્યાસ કરો કેટલીક સંખ્યાઓ દાખલ કરી પ્રયત્ન કરો વળી મેં જે બનાવ્યો તે પ્રોગ્રામને ફરી બનાવવા પ્રયત્ન કરો લૂપ્સ વિશે હજી વધારે ટ્યુટોરિયલો થોડા જગતમાં ઉપલબ્ધ થશે આઈઆઈટી બોમ્બે તરફથી હું કૃપાલી પરમાર વિદાય લઉં છું